Konijnen grazen wat af in de duinen. Ze grazen dicht bij hun holen om snel in veiligheid te zijn als er een roofvogel aankomt. Zo ontstaan hier kort graswijtjes met veel jong, voedselrijk gras. Konijnen zijn er dol op. In de korte weidjes hebben duinviooltjes de kans om te groeien. Zonder het intensieve graaswerk van de konijnen zou het gras te hoog worden waardoor de duimviooltjes verpieteren. En wat heeft de paramoervlinder hiermee te maken? Paramoervlinders voeden zich met de nectar van duimviooltjes. En leggen er eitjes op. Het duimviooltje is de zogenaamde waardplant of gastheer, voor de paramoervlinder. Paramoervlinders kunnen dus leven in de duinen dankzij de konijnen. Konijnen faciliteren paramoervlinders.